Tah, ya. Kermeres tibu jadi air tebu. Nah, Bang Sony lagi netuan tibu. Bang Yudi ker ya. Kermeres. Kebun bon bon kedang karunya di kau jalan lain nyeburah ngaburit joget Allah hujan euy hujan eta pak kumaha hujan kenakan kan hujan kan hujan. tiis nangis tiis

pengadukan antara memenang ulu bejeng eta air doma iya dong dari udara udara udara tanah Hongkong di udara Hongkong Thank you.